Hola sobrina, ¿cómo le va? Bien, tío. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Ahí, trabajando duro y honrado. Qué bueno. Oiga, hijita, mire. Le quería dar un regalito. Ay, gracias, tío. No se hubiera molestado. No, no, está bien, está bien. Mire, mire. ¿Ah? Le traje unas pegatinas de los K-Popper. <clears throat> Pero tío, estos no son K-Poppers, aparte son chinos. Si son, oiga, si esos son los originales, ah, los de moda. Estos no son cantantes. Y los de moda son los BTS. Si se oiga, si están los BTS, los Titi, los Kaluga, los tal por cual. Tío. Pero estos son los originales K-Popper. Tío, este es del FIFA. Este es el K y este es el Popper. El popper es otra cosa. Lo original, ¿eh? Mi mamá me está llamando. Pero tu mamá no está. Permiso. Esto chiquillo, cada día más exigente y mal agradecido. Les falta cuesta mucho volver. Ay, me fiebre. Ay, me fiebre.